Ó oh, Deus tão grande, guarda-me, protege-me com teu escudo. Tu és o meu refúgio, mesmo ao cair da noite. Eu escuridão. Não temerei, pois mal algum há de me alcançar. Ó Senhor, meu Deus, és meu refúgio, a minha fortaleza és tu. Senhor. Confiarei força. Contigo nenhum mal eu temerei. Ó Senhor. confiarei, tu és a minha força. Contigo nenhum mal eu tenho. te em ti confio, pois seus anjos estão aqui para me guardar. A ti me rendo, pois sei que me ame resgatará. Ó Senhor, meu Deus, és meu refúgio, a minha fortaleza és tu, Senhor. Confiarei, tu és a minha força. Senhor, meu Deus, és meu refúgio, a minha fortaleza és tu, Senhor. Confiarei, tu és a minha força.